Thank you. mają być rejestrowane przez 28 tysięcy kamer. I niestety jakoś nie bardzo widzę zainteresowanie ze strony właśnie. pieniędzy nie mamy, także to jest dla miejsca finansu przede wszystkim. W związku z wątpliwościami przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej zabiegał o... Głuchowski, historyk z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam Pana. To właśnie, skąd Siekierami, rekreacyjnie, w wojsku rzucało się łopatką. E, odnotował, to jeśli chodzi o rzeźby... ...mieszkania i apartamenty w nowym etapie inwestycji. Polskie Radio. Jeszcze wczoraj amerykański sekretarz stanu dziś z dymisji. Herbata. Wołany ze stanowiska sekretarza stanu USA. Na stanowisku tym zastąpi go Mike Pompeo. Dotychczasowy корпорация. Отметили, что последовательное развитие атомной энергии является для реализации программ, сделанных в Китае 2020 المنتبه على إنجاز كتاب ويأخذ أشياء поддерживаю дружественные отношения, оказывающие يستهدني في سبيل وصايات في أجذب قلب الشهادات من الجبل Jedinstvena rubrika koja nudi zanimljivosti iz ovog dijela svijeta. O čemu kinezi razmišljaju, što kupuju, kamo putuju, novosti s najvećeg trošta svijeta. Radio. Slušajte kineski ritam. U fokusu... visit da farakrutkih protiv odbjera još nijedan odbjornik na UKS-u. Oj.